ф күчтүн модулу жана анын багыты кантип аныкталат эң жөнөкөй учур бир түз сызык боюнча бир нече күчтөрдүн аракети биринчиден нерсеге бир багытта багытталган эки күч колдонулган учурду карап көрөлү бул үчүн биз тажрыйба жүргүзөбүз d бир жана d эки динамометрине дагы бир д үч динамометрин бекители системаны жиптен тартып кыймылга келтирели баардык үч динамометрдин көрсөткүчтөрү эки күчтүн натыйжасынын модулу ф бул учурда ф бир жана ф эки күчтөрүнүн модулдарынын суммасына барабар экендигине ынанууга жардам берет эгерде тажрыйбаны өзгөртүп бир багытта аракеттенүүчү түзүүчү күчтөрдүн санын көбөйтсөк анда д төрт динамометрди баардык күчтөрдүн натыйжасынын модулу ф баардык түзүүчү күчтөрдүн модулдарынын суммасына барабар экенин көрсөтөт ошентип пайда болгон күчтөрдүн модулу эгерде алар бир түз сызык боюнча бир багытта багытталган болсо баардык аракеттеги күчтөрдүн модулдарынын суммасына барабар тең аракет этүүчү күчтөрдүн багыты бул учурда түзүүчү күчтөрдүн багыты менен дал келет